Здравствуйте! С приходом весны многие огородники уже занялись высадкой той или иной рассады. Скоро придет время и пикировать ее. Для этого будет необходима посуда, куда будем мы ее пикировать. Сейчас я покажу, как можно в домашних условиях сделать емкость для высадки рассады. Это очень просто. Прежде всего делаем трубочки, такие тубы. Вот эта труба это канализационная труба диаметром 50 мм. И наносим разметку на трубе, которую будет необходимо нам делать стаканчики. Это 50 мм, а это были здесь чипсы. Здесь диаметр 75 мм, тоже 10 и 15 см берут. Данные стаканчики можно использовать под огуречную рассаду или под черенки винограда или для других целей. Итак, приступаем к делу. Берем этот пакетик обыкновенный салахвановый, берем его, его длина 32 на 14. На 10 он будет слабоватый, поэтому возьмем его на 9 будет, он где-то, высота стаканчика будет 9 сантиметров. Необходимо, чтобы данная пленка обворачивался хотя бы два круга сделала по данной трубе. Вот где-то взяла я 9,5, 90, 95 миллиметров где-то. И загиб вовнутрь делаем с той стороны, где соединение у нас пошло. И загибаем так, по чуть-чуть. За два-три раза. Загнули. И если у нас вот так оно получается, если у нас получается здесь отверстие, то ничего страшного. Берем какой-нибудь палочкой или что и вот так заравниваем. Вот теперь ровненько получилось. И теперь будем насыпать сюда все мельку. Держим только снизу, пока землю насыпаем, снизу желательно держать. Чтобы землю насыпать, берем бутылки 0,5 емкость, делаем вот такой хорошенький, удобный совочек. Чем он удобный? Во-первых, он сгибается. Вот раз, и трубу любую он хорошо, мы можем ее направить, эту землю, согнув его. Итак, берем землю, вот земелечко, и направляем сюда трубу. Направили чуть-чуть постукиваем, уплотняем ее. Вот так. И вынимаем эту тубу. Вот так. Поворотом туда-сюда. Раз. И вынимаем. Вот этот вот стаканчик у нас получился. Целлофановый пакета, конечно, он слабенький, но можно делать. Любую форму этой емкости мы можем придать. Плоскую, круглую, и можно ее побольше поместить где-то на подоконнике или в какой-то емкости другой, где будут они у нас стоять, эти стаканчики. Это откладываем. А это обыкновенная пленка. Была раньше накрыта меня теплица. Где-то ее толщина, наверное, 100 микрон, ну не толщина, я думаю. Где-то около 100-120 микрон может быть. Этот пакет, ширина здесь 16 и длина 34 сантиметра. Мы ее будем делать, этот стаканчик, на 10 сантиметров. И так будем наворачивать 10 сантиметров тоже делаем два витка на тубы. Сейчас мы видим, что у меня оно вышло на 12, можно и на 12. Ну, если нам надо на 10, мы раз вот так берем за низ и опускаем его на ту высоту стаканчика, которая нам необходима. И также загибаем его, вовнутрь, берем за три раза в среднем. Вот так загнули. Чем это хорошо, что эта пленка, она лучше, чем пакет. Она попрочнее держится. И так же самое засыпаем сюда земелечку. Раз и засыпаем. Уплотнили. Лишняя земля, если мы насыпали лишнюю, ничего страшного. Хорошо, с этой емкости она высыпается, с этого туба. Вот. Сколько нам надо, столько мы оставим. А лишнее высыпаем. Вот. И, высыпаем. и так же самое вынимаем. Хорошенько она вынимается. Вот смотрим, какой стаканчик удобно. Снизу я даже не держу. Дырок никаких делать не надо, потому что там соединение и вода найдет лишний где выйти. Вот такой удобный стаканчик у нас получился. И теперь еще сделаем на 12 сантиметров, тоже с того же самого материала. Здесь 18 сантиметров и 35. Пленка та же самая толщина. Делаем 12 сантиметров или какая нам необходима. Но в данном случае я буду делать на 12 сантиметров. Также заворачиваем ее. Попускаю по, да, метка, которая мне необходима. Вот, чтобы все стаканчики были одинаковые, вот так 12 сантиметров примерно сделал. И вовнутрь загибаем, желательно с той стороны начинать загиб, от а где у нас закончилось соединение. Вот закончилось здесь, вот оно здесь, и мы начинаем делать внутренний загиб. И загибаем. Загнули. Вот а так оно выглядит. И насыпаем семельку. Стаканчик удобен тем, что он как раз заходит в эту трубу. Мы его можем столько заправить, сколько нам необходимо. Лишнюю земельку высыпаем. Все, вот так, земелька. и все. Вот этот стаканчик у нас получился на 12 сантиметров. Вот какой удобный стаканчик. Любую форму мы можем его придать. Очень удобные стаканчики. Этот туба на 75 миллиметров. Берем мы кусок пленки, ранее разрезанной, длиной 50 сантиметров и шириной 20 сантиметров. Мы с нее будем делать сейчас стаканчик где-то на 12 сантиметров. Сейчас сделаем где-то на 12 сантиметров стаканчик. Поэтому диаметру 75 миллиметров. Эти стаканчики удобны для высадки огуречной рассады или черенков винограда. Здесь выступ до, желательно делать не менее диаметра данного туба. Можно, я делаю чуть-чуть запасом. Если туб у меня 75, то я где-то где, -то, делаю выступ здесь 85 миллиметров. И так же само заворачиваем на соединение это. Конус закладываем. За три изгиба желательно вот это все сделать. Вот. Как у нас получилось. Сейчас сюда насыпаем, будем землю. И берем и насыпаем. Очень удобно вот так насыпать земельку, что не надо будет там подправлять или что. Туб этот очень твердый. И хорошо у него насыпается земелька. Вот так уплотняем чуть-чуть. Вот. Как видим, держится. И помаленечку вот так. влево право влево право И он нас освобождается, вынимая его из этого пакета с акваном. Вот как видим, какой аккуратненький, хороший пакет. Пожалуйста, любую рассаду можно здесь сажать. Разбирается он очень просто, если нам надо будет высаживать какую-то эту рассаду. Просто берем ее вот так по окружности, вы раскручиваем и все. И эту же самую пленку можно ее использовать и на следующий год. Это пароизоляция, которая делается под облицовку стен или под кровлю. Она, одна сторона не пропускает влаги и ветра, а другая дышащая. Вот эта диворсистая сторона дышащая, мы ее будем наружу вложить, а гладкая эластичная поверхность будет вовнутрь, чтобы вода отсюда не выходила. А снаружи, тут много вот капилляров, мы видим такая пористая она, и она будет дышать кислород, будет непосредственно заходить вовнутрь. Ширина этой полоски вырезана 25 и длина 50 сантиметру. Итак, ложим этот туб. И теперь будем также два оборота по окружности этого туба наворачивать на эту пленку. Завернули. И загиб делаем также, где соединили. И три этапа желательно делать загиб. И два этапа нежелательно. Три. Все, вот такая форма у нас получилась и засыпаем ее земелькой, такую глубокую емкость, стаканчик можно высаживать и чинки винограда. Высота 15, очень удобно, устойчивы эти стаканчики. Уплотняем чуть-чуть, вот так, уплотнили, вот, видим, он хорошо держится, вот, очень хорошо держится, вот. И вынимаем тут, влево-вправо, влево-вправо, так помаленьку шевеля, и он вынимается. Вот, как мы видим, такой удобный стаканчик получился. Необходимо такую форму создать, плоскую, пожалуйста, Круглая, круглая. Кому какая необходима форма, такая она и будет оставаться. Вот так легко можно сделать самому такие стаканчики. Очень удобные они. Много разов использования. Не надо никаких отверстий прокалывать, ничего. Рассаду, пожалуйста, сажай. Черенки виноградных, пожалуйста, что угодно. С вами был канал «Делаем сами». Надеюсь, это видео было полезным. Кто желает быть в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю успеха. До свидания.